پیشی خیرات نه کانال وات کنه اون حاضر بون البر شیخ زری اوی طوافا شیخ زری التفا ملت خو پیروزیت کنه هر سال خیر و خوشی سروان دورد رسمي هر سال روجا چارشمي مها گلانی وگی ایرو پریاویت تسوار کرنا و حاضر بونا خلكي خانكيت انا في دريا وافا الافقوبا فخو كندير بيبيا كافنا حميت شتيت خيراتنا سما تيفيد كم وخيرنا خيراتنا ازدياد كم اب ازدياد في جبابون اديتنا ازديادا اب خاصك خاص شي خاديه خاصك بهز وكرم وقوته اب الشيخ زليه الشيخ نزلج بن مالا شمسانيه وازدي حمي بيرو باوريا في خاصيتت لو ما ام في فان رسمه كل سالت قرينا قلق وقلق بس ديتنا مدى هندي الزهاد ما سر في عردي مدي تاري ورسم وتقدير في خاصي قلق هاتي قلتنا بشيخ نزليا وقت تشتغي هر إيزديا كل سال كل سال إيتيتا فتوى خدينتا آخش بفي مزاري الشيخ زي راكتا الآفير كتا ناب آفيدا الحيوان خوش برنظري المال خوش قرنتا بيزري زاروت خوش يعني خاصة مقدسة البهم شازی ازی نمیدونم خلاص می کم مرا خدا شیخ زری خیره و گشتا قبول بو که حتا خیبه ما به سال گذر بتوه هر گشتا جلا خوا و کندی بلا ورن هلا هلا و ظاهر رسما ترکی نده ان شاء الله ان شاء الله